baada ya kutoa maoni yake kupitia kipindi cha mgahawa kinacholuka kwenye kituo cha Wasafi FM, Baba Levo hajaishia hapo. Ameamua tena kuandika maoni yake ama barua ya wazi kwenda kwa MwanaFA kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na swala la tuzo za TMA ambazo zimeandaliwa na Baraza la Sanaa la Taifa, ambapo ameanza kwa kusema, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Sanaa na Michezo MwanaFA kama haya makosa yaliyofanywa na kamati ya tuzo huyaoni, leo nitakuchambulia moja baada ya lingine ili uchukue hatua. Anasema wewe umekuwa mwanamuziki kwa miaka mingi sana, na naamini unaijua sanaa vyema, na yawezekana sifa hiyo ndiyo iliyompelekea Mheshimiwa Rais kukuteua kuwa naibu waziri. Tumia uzoefu wako kuondoa mambo ya hovyo kwenye sanaa yetu. Barua iliyotolewa na BASATA ina ujanja ujanja ndani yake. Cheo chako ni kikubwa sana, naamini unayo nafasi ya kutuvusha salama. Leo saa nane nitachambua vituko vilivyomo kwenye orodha ya washindani wa tuzo. Huyo ndio Baba Levo ambapo ameandika ujumbe huo kupitia sehemu yake ya ukurasa wa Instagram akigusia swala la tuzo za TMA, tuzo za TMA ambapo hapo siku ya jana Baraza la Sanaa la Taifa waliweza kutangaza vipengele na washiriki wa vipengele hivyo, na baadaye kukawa kuna malalamiko mengi sana kutoka kwa wasanii akiwemo mboso ambaye alitoa malalamiko yake, lakini vile vile lakini vile vile Rayvanny na durisex pia nao waliweza kuchangia kutokana na kile ambacho kilitolewa na Baraza la Sanaa la Taifa. Una nini cha kushauri ama nini cha kuongeza, shiriki nasi kupitia uwanja wa comment hapo, ili tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.